Olá pessoal, aqui é Marcos Inícios com mais um vídeo E hoje nós vamos jogar, nós vamos jogar, vamos jogar Ah, ah, ah, ah, a ah. Nossa, eu tô tocando musiquinha de Miraculoso Mas tá, <laughs> vamos Que isso, abriu? Internet do nada? Cara, o negócio tá aqui, falando nele que isso? A pessoa assim, mas isso não importa. Tá, vamos entrar no piano. Piano Seedless. Né? <laughs> Ninguém não. O pé não preso. Mas eu, eu me enganei, não é piano titles, não, é, é, é o negócio. É title é Academy, Academy, Academy, Academy. E hoje eu, eu joguei, já fiz tudo. As, as, as, as, as, Vamos aqui, hum, vamos limpar tudo. <laughs> Tá bom? Vamos esse tá meu progresso para ficar mais legal. Então só tem esses elementos. Então, é óbvio que eu vou misturar fogo com água que vai gerar fumaça. Então, ó, vapor. Tá, tá, tá, blá, blá, blá, não tenho tempo. Agora eu vou colocar na rocha. Vai virar, vai virar geyser. Tá, tá, tá. Todo mundo já sabe disso, né? É, é, é. Sabe? Nossa, tá ruim. Nossa, tem que nem aquela musiquinha do aquele vai em português. tá só saindo desse lado. Minha mãe. Notificação. É? Ela tá com o celular. Tá, tá, tá, tá. não não entrei no Facebook não, né? <laughs> Tá, mas vamos pegar o geyser, misturar com... Anda, anda, anda monstro parou de funcionar. Agora vamos misturar com JJJ. Eu então, vou colocar, vou colocar Jazer com uma... Tá, uh, uh, uh. Ai, ai. O negócio é travado. Então, só tem uma coisa. Vamos colocar... Poxa, mas não dá pra colocar vapor no... Ah, vamos colocar fogo. Não, não dá. Um Jazer. Ah, vou guardar o Jazer. Vou pegar uma pedra, colocar um fogo e virar um vulcão. Que... Só tá no segundo ano. Tá, tá, tá. Criou lava, lava, lava. Que que é isso? Ela está bugando, tá clicando em tudo. Olha pra tirar uns bichinho. Nossa, o bichinho tá levando um quadradinho pra cima. Cara, que negócio é esse, cara? Caraca! O negócio meio... Tá... Tá mal sobrado, tá uns negocinho aqui. <laughs> O negócio tá, tá clicando em tudo. Fazendo tudo. Caraca! Ai, para, bicho, para, para, para. Entra na Google. É. E... E, áudio não. Eu não gosto de falar com... <laughs> Cai aqui atrás. Mas sério, tá mal assombrado. Não foi... né, <laughs> não foi possível que tá mal assombrado a Google, né? É, é. Agora tem uns bichos. Agora os bichinhos tá tudo brincando. Ah! Até que enfim o negócio. O negócio. Tá. O antivírus tá excluído o antivírus. Sendo que ele. Sendo que ele. Para. Parece o direito. Fica aqui. Você tá com uma assombração. Desconectar o fiozinho. Ah, sabe? sabe que ele encaixa. Aí. Voltei. O negócio tava tá assombrado. Tomara que... Abri a internet. Abri a internet. Que negócio é esse? Né? Eu, eu já não... Eu já não falei pra, pra abrir. Caraca. Tá abrindo. Tá abrindo uns negócios. Que é isso? É um assombrado, mas tanto faz. Não. Né? Que é Samsung? Também tá, tá é Samsung. <laughs> Que negócio é esse? Samsung abriu o site oficial da Samsung. Caraca, o sol tá mal. Tem uma luz. Tem luz? Tem uma luz? Vale. Tem uma luz. Mas então, vamos tentar. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Poxa, Isso aí, o negócio tá voltando. Ah, agora eu vou jogar minha telinha pra lá. Vou até diminuir o negócio. Mas é pequenininha, pra tu não não ouvir minha fuja. E agora, vamos começar já deixar. Tá Nem. Nossa, ficou pequeno demais. Um... E, então, vamos jogar. Quer dizer, essa parte 1, porque o celular tá mal assombrado, vou tentar consertar. Então, parte 1. Então, essa aqui é a parte 1. Tchau, pessoal. Se inscreve, se inscreva no canal. Au, au, au. abre bloco de notas. Abre bloco de notas. Que isso? Tá falando vários memes. É. Que que é isso? Tirar nota. Deixar um pouquinho, pessoal. Se inscrevam, se inscrevam-se nesse canal. Atenção pessoal, se inscrevam nesse canal, mas atenção, esse é o parte 1. Parte, coloquei pai. Na na na na na na na na na na é colocar se inscreva sim. Ah, babá, Eu não tenho preguiça de escrever esse negócio aqui. Porque é muito demorado, tem que clicar, clicar, clicar. Não... O bicho tá movendo. Tá mais. Tchau, pessoal.